Hi, ich bin Hannes, ich absolviere hier mein einjähriges Schülerpraktikum im Rahmen der Fachoberschule und äh, habe hier bereits eine ausführliche Java-Schulung erhalten und bin mittlerweile im Inhouse-Projekt für Smart Office eingesetzt. Mit den Raspberry Pis arbeiten wir hier als ähm, Server für unser Smart Office, an den äh, unsere Mikrocontroller ähm, Temperaturen und mittlerweile auch Bewegung schicken. Wir löten hier ähm, unsere Mikrocontroller selber, also wir haben ähm, die Basischips an die wir äh, Thermometer und Bewegungsmelder anlöten. Mein Wissen im Programmieren konnte ich hier jetzt im Rahmen des Praktikums noch vertiefen und dadurch profitieren auch meine eigenen Projekte zu Hause. Nach meiner Schulzeit werde ich mich auch noch als dualer Student oder als Auszubildender bewerben.